É, Larissa Bittencourt, eu vim dar uma entrevista aqui para dizer que você é uma gata, hein? Um tchau, uma boa tarde para você, ó. Garota, você é uma gata mesmo. Até mais, tchau, tchau.